Here we go for our video of the day. Sì, diciamo, pensavo al pezzo successivo tastiera, però uh, non credo che ne parlo oggi. Non credo che ne parlo oggi, uh, credo che ne parlo più domani, uh, perché appunto lo caricherò domani quasi sicuramente, spero. Però pensavo a una cosa che, diciamo, di ieri, che praticamente ieri ho visto una guida tv nei canali qui italiani un canale bel di cinema che guardo talvolta, anzi uno dei pochi canali ormai che guardo in televisione, che si chiama Iris, occhio tra l'altro canale 22, hanno trasmesso alle 9 di sera, alle 21, uh, eh, The Stride Story, il suo Una storia vera, uh, eh, Mr. Lynch, uh, e non è che ne parlo così, ne parlo così perché manco a farlo apposta poi. sì, praticamente ieri sera poi mi sono, ho notato una notifica su YouTube, sul mio canale YouTube principale Tastiera che mi ha commentato un, un tizio, diciamo, appunto sul mio pezzo, sulla mia interpretazione proprio di un pezzo da una storia vera che risale a gennaio 2021, in occasione mi sembra dell'anniversario del film in Italia negli USA, caricai questo pezzo e il pezzo è uh, Roses Team, secondo me uno dei pezzi più belli del film, nonché anche di Angelo Badalamenti, in generale con la colonna sonora, ma anche rispetto a tutti i lavori composti per lei, così come anche in generale la sua carriera. Infatti secondo me eh, là si gioca la vera grandezza guarda la sua collaborazione Angelo Badalamenti perché se non una storia vera, quella colonna sonora un po' più diversa, cioè comunque diversa secondo me rispetto a quella di altri film che ha lavorato, per, che ha, che, di cui ha composto le musiche per lei, proprio perché è un po' diversa, un po' diciamo melanconica, un po' più allegra, comunque non è proprio uguale a quella di altri film suoi surrealisti, in fondo quella non è proprio la sceneggiatura sua. Diciamo, secondo me lì si gioca tutta la grandezza la, la, maggiore straordinarietà di Angelo Badamenti pensando alle musiche per i suoi lavori, ma comunque eh, secondo me è veramente una colonna sonora straordinaria, bellissime quelle musiche appunto del, insomma, del country, no? straordinarie, veramente fanno sognare anche lì. Eh, però praticamente quello che volete dire è che appunto manca a fare apposta questo in realtà ho già ricevuto altri commenti in passato, secondo uno addirittura là sono superbamente il pezzo, sono, sembra un po' esagerato, <laughs> comunque ieri mi ha commentato un signore che voleva praticamente lo spartito, purtroppo io, come ho detto, è impossibile come gli ho risposto, come ho risposto anche a tanti altri in passato, purtroppo sarò anche tanto bravo, anzi uh, io ho questa grande capacità di praticamente eseguire i pezzi quasi come gli originali, se non praticamente uguali siamo lì, però praticamente non avendo studiato musica, ho studiato solo 4 anni di, piano, di privati di pianoforte, diversi anni fa, diciamo 4 anni e mezzo, non avendo titoli e quindi non essendo avendo un diploma musicale, avendo studiato proprio in una scuola di musica in realtà, dopo quegli anni, non ho, non ho la capacità di eh, insomma, fare gli spartiti e quindi trascrivere i miei arrangiamenti sugli spartiti. E quindi eh, gliel'ho detto, siccome l'ho detto anche altre persone in passato su altri video che mi hanno commentato e volevano gli spartiti, Purtroppo non sono in grado di fare questo, però ho detto mi dispiace tremendamente, vorrei tanto poterti aiutare, ma non, è, non mi è possibile. Ho questa grande capacità, ma non ho purtroppo la capacità di trascrivere musica così spartiti. L'unica cosa potrei fare, diciamo, i tutorials, cosa che ho fatto molti mesi fa. Sono uscito a fare due tutorial di due pezzi di Mulholland Drive, il Mind Team e eh, Mr. Rocks, Betty Team, che ho interpretato appunto anche un po' di tempo fa però è stata poi un'occasione unica perché avevo proprio un po' di tempo avanzato per poterli fare. Ecco, poiché io sono continuamente a caricare nuovi pezzi, nuove interpretazioni, mi è anche quasi difficile pensare ad altri, oltre al fatto che sono impegnato appunto col canale Report, mi toglie molto più tempo, è quasi impossibile per me eh, fare altri video al di fuori le mie interpretazioni tastiera e però diciamo lo vorrei fare insomma in futuro vediamo un po' comunque gli ho detto uh, più di questo diciamo vorrei tanto poterti aiutare ma purtroppo non mi è possibile mi dispiace comunque veramente anche in generale non aver potuto trascrivere altri pezzi anche ripeto anche per altri pezzi la gente me l'ha richiesto il montage front Twin Peaks di cui tra l'altro sono l'unico interprete e così come secondo me ci sono altri pezzi come quelli di Return, The Fireman, Accidente, Fare Quelle Teme che di cui io lo penso da tempo, la gente non è che non li, non li suona perché non ha gli spartiti e io praticamente secondo me verrei anche pagato, avrei anche, <laughs> otterrei anche dei bei soldi se mettessi questi spartiti online, ma purtroppo, ripeto, non ho la capacità di fare tra scrivere la musica, eh, vado a orecchio, ma so forse anche perfetto appunto perché avvicino quasi proprio agli originali, ma purtroppo non ho uh, questa possibilità. Sì, e quindi questo, eh, comunque, nel caso avete visto un preview del pezzo, il preview del pezzo magari video completo sempre sì, poi diciamo sto anche pensando di valutare l'idea di vendere la mia musica dopo praticamente quasi due anni più di 450 video però pezzi sono anche di più perché in certi video ci sono anche più pezzi io penso direi più di 500 pezzi anche di più credo accumulati in quasi due anni ovviamente sul canale qui eh, diciamo io appunto stavo valutando l'idea di distribuire la mia musica online Ora, avendo parlato anche con un esperto, lui già pubblico, insomma, anche un musicista un po' più affermato di me, con qualche anno in più, 5-6, eh, mi ha detto, 4-5, mi ha detto che lui praticamente, secondo lui, sia i miei audio che i miei video soprattutto, ma anche gli audio comunque, hanno una qualità bassa. Ora, io eh, comunque secondo me eh, non c'è da fidarsi, anche se è più esperto, più affermato, eccetera, perché lui non può sapere anche degli inediti che ho creato, che sono appunto relativi tra l'altro agli episodi di Zeffrati Guanzini e anche qualche altro video, ma comunque secondo me non ha completamente ragione per quanto lo rispetto, perché io proverò comunque a distribuire uno di questi distributori, diciamo, molto economici, mi pare un euro solo si paga a pezzo caricato, oppure ce n'è proprio un altro gratuito, però di cui mi fido di meno comunque proverò a distribuire qualche inizierò, proverò a iniziare a distribuire qualche mio pezzo soprattutto quegli inediti che non sono tantissimi non sono nemmeno zero ci sono in modo tale essere sicuro ho paura che con le cover addirittura un, questo sito gratuito questo portale gratuito possono essere possa essere eliminato il canale youtube che non voglio rischiare però io penso che dopo tutto questo fatica fatta, che non lo sa il lavoro che c'è sotto, pensa che carica solo il pezzo e basta, nel mio caso è un lavoro madornale, faccio spesso anche le 5, le 6 di mattina, comunque eh, voglio provare a caricare appunto almeno dei miei audio di questi pezzi vedere che succede se ottengo qualche pagamento appunto io penso che comunque per tutto il lavoro fatto tentare bisogna farlo è necessario come si dice sempre tentare non nuce e io certamente tenterò penso nei giorni successivi e vedremo anche se appunto otterrò qualche pagamento io penso di sì eh, anche perché a diverse persone piace la mia musica io non sono d'accordo con quello che mi ha detto diciamo, questo ragazzo eh, appunto a chi non sa il piacere che provano certe persone ad ascoltare la mia musica. Comunque vedremo che cosa accadrà, io comunque ci proverò. Rischiare, bisogna pure rischiare anche nella vita, senza rischio non si va da nessuna parte. Come si dice a Napoli, un bel detto qua, eh, chi si mette a paura, chi, me, chi si mette a paura non si cocco che femmina bella, non va a letto con le donne belle. Sì, e poi vabbè, questo anche, eh, si potrebbe dire per i giovani che eh, anche con le donne mature, insomma, chi si mette paura non, si, non potrà mai fare nulla con loro. Questo perché secondo me le donne mature eh, sono, per quanto mi riguarda, molto più interessanti delle mie coetanee, eh, che comunque in generale le mie coetanee, a parte qualcuna, sono molto immature e non ti senti appagato su tante cose, almeno personalmente è così, come quando parlo con una donna molto più grande, più grande di me, e mi diciamo da più cose, si vede che avere un dialogo più maturo con lei, ma questa comunque è mia, il mio rapporto personale con le donne, eccetera. Penso sia da sempre così. Eh, forse ho caltato sempre la descrizione, non ce la faccio col tempo, però volevo avvisarvi di questa cosa volevo sapere se qualcuno era contento, che cosa ne pensava, soprattutto a chi, a chi vede i miei video una certa costanza, a chi, a chi piace la mia musica qui, dei pochi iscritti, eccetera. Quindi sì, credo di aver detto tutto, uh, nel caso inizio a caltare in mente, ma al solito aggiungo in descrizione Agradeceria again.